was by the official agent. Of the Rhinoceros Party! Oh, salut, je suis Tommy Gilbert, d'autologiste professionnel qui apparaît pour la première fois sur la télévision nationale. Ne vous sentez pas que vous obtenez, ne vous sentez pas que vous obtenez seulement le choix de quel faveur le gouvernement a digéré notre exploit. Moi aussi, je trouve assez difficile de mettre mon confiance un système politique qui me déçoit toujours. Moi, personnellement, ne pense pas que le vrai changement vienne de voter pour le moins pire candidat. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on fait un choix qui va améliorer la vie de nos familles et nos amis? Un choix qui va vraiment aider avec la redistribution des richesses dans notre grand pays. Oui, il y a l'environnement, notre seule ressource finie. Laisse-moi dire qu'on peut probablement faire meilleur avec cela. Pour vous assurer que nous travaillons tous ensemble sur ce même objectif qui est l'égalité, la transparence est le meilleur partie d'un parti politique. Il aide le groupe politique de concentrer sur un objectif commun, qui est l'égalité. L'égalité pour tous les races, pour tous les genres, equal tous les femmes émergents. Parce Face à la transparence, et pas mot que tu penses quand tu penses à l'équité politique, Quoi faire. Je suis heureux de vous offrir une vraie réponse. Votre rhinocéros. Comme votre nouveau représentant, nous allons demander les questions comme ceci. Pourquoi les soins docteurs ne sont pas gratuit. Pourquoi les lunettes sont si expansives dans un monde où les yeux sont si importants Pourquoi en 2011 les avions militaires avant les écoles Pourquoi pas des élections proportionnelles Et où sont les furieux sur les passeports Donc, prochaine fois, si tu veux un gouvernement que tu veux vraiment voir soi même avec, vote Tommy Galdette. Si vous avez des questions, moi aussi ai des questions. Je promis je ne garderai de mes promesses. Party! This was authorized by the official agent. Of the Rhinoceros Party! je suis Tommy Gardette. Et dans mon opinion, votre partie est la plus bête. Je ne me souviens pas vraiment quoi le nom de votre chef et Alors comprenez que je ne suis pas vraiment impressionné. Lorsque vous êtes élu, je vais sortir de ce pays. Mais cela n'arrivera jamais car aucune vote vient d'ici. Maintenant, il est temps d'écouter à votre voix en lieu. Bientôt, tout le monde sera d'accord et vous je vais dire society You never know when running from this true absurdity From saving cities to feed Content of what you repeat is try every time To lose alone but I am Will promise me Des kangourous, les rhinocéros, les manger pour le dîner Et ne pas oublier le souper ou le petit déjeuner Vous ne pouvez pas nous ramener avec vos croyances idiotiques Vous êtes tous les mélanges très intelligents génétiques million, million, million, million, million, million, million, million de présents pour mettre sous terre. Nous devons vous facilement casser quand d'hiver. Vous nous des enfants, école les orphelins. Osez des enfants pour l'aider se rebeller. Même si les vrais nature travaillent pas les ouvriers. Personne ne le savait, voilà, nous sommes au-dessus.